ჩემ თავს უნდა ვკითხო რამდენად შევძლებ ამ ძალიან რთული მოვლენის შესრულებას. მე ამ თემაზე არ მისაუბრე. არა, ჩემ თავს უნდა დავლაპარაკო ამაზე. აა ფიქრობ რომ რთული იქნება. რთული იქნება. მე მერჩივნა ამ ასე გამიგზელებინი როგორც ახლა ვარ. რა თქვენ მაგალითად დათო სხვა შემოარ მოთხოვოთ ამ შემთხვევაში რომ მარტივად ვიღებთ გადაწყვეტილებას? უსწავლე რა კითხვა, ჩემზეა დამოკიდებული.